muhtaram yurtlar yigirma yettinchi sentyabr ikki ming yigirma ikkinchi yil mana toshkentdan прямой moskvaga reysimiz yo'lga chiqdi shu avtobusni ichidagi sharoitlar yoqdimi sizlarga yoqdi konditsioneri zaryadchiklari bor ekanmi bor televizori bor e, avtobus sostanasi yoqdimi sizlarga yoqdi agar yoqqan bo'lsa mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol bog'lanishlaring mumkin toshkentdan прямой moskvaga har kuni qatnaymiz rahmat baraka eh, topinglar nima anaqalaring bo'lsa ana nomer yopishtirib qo'yganmiz bemalol jalba qilishlaring любой narsani so'rashlaring mumkin shunga haq huquqqa egasizlar oq yo'l hammalaring yaxshi yetib olinglar sog' bo'linglar salomat rahmat sizlarga